Thank you. pang-pangan aja. Sih, boleh. Mana pembukaan itu kan.

anak-anak dang kudu ya. page Iya, diculuk Iya mah double kick ieu apa double kick tom iya, dua iya. Iya. oh bisa kiri kanan jadi uh. ditutup bisa tilu mas eh double kick double kick luka dia iya iya wah oh kayak kagak ngarah itu pangrok pangrok dah komplit sih komplit capek iya udah capek olahraganya udah dulu ya enggak Gak ada itu, 接管，接管。